ہیلو ایوری ون تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر فائیو اور چیپٹر نمبر فائیو ہے ریپیٹیشن اور لوپنگ سٹرکچر تو لوپنگ سٹرکچر اور یا پھر ریپیٹیشن سٹرکچر یہ سٹرکچر کیا ہوتے ہیں یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ کو یا پھر سیٹ آف سٹیٹمنٹس کو ریپیٹیڈلی بار بار یوز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ہمارے پاس while loop do while loop اور فار لوپ یوز ہوتے ہیں یہ تین لوپ جو ہیں ہم دیکھیں گے اور ان جو ہے نا ان لوپس میں جو ہے نا اس کے بعد ہم نیسٹڈ لوپ دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کچھ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے جو کہ لوپ کے اندر یوز ہوتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وائل لوپ وائل لوپ کیا ہوتا ہے یہ کنڈیشنل کنٹرول لوپ ہے یہ ایک کنڈیشنل کنٹرول لوپ ہے اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کی بیس پر جو ہے نا اسٹیٹمنٹ بار بار ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور جو ہے نا اس کے سینٹیکس میں جو ہے نا پہلے جو کنڈیشن ہوگی اس اس کے سے سے پہلے پہلے یعنی کہ وائل لوپ ہونے نا کوئی نہ کوئی ویریبل ضرور ہوگا جس کے ساتھ جو ہے نا کنڈیشن لگائے کنڈیشن ہم لگائیں گے اور جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی نا تب تک یہ بلاک آف اسٹیٹمنٹ چلتی رہیں گی اور اس جو کنڈیشن کو فالس کرنے کے لیے ہم ایک ایسی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے جو کہ اس وائل لوپ کو ٹرمینیٹ کر سکتی ہو اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ماسٹ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی لوگ جو ہے ہم انفائنائٹ ٹائم نہیں چلاتے تو اس کا کنٹرول اس طرح ہے جب تک کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے جب کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو لوپ کی باڈی میں جو بھی بڑی انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور دوبارہ وہ نیچے نہیں جاتی بلکہ دوبارہ کنڈیشن کے پاس واپس آ جاتا ہے کنٹرول اور دوبارہ چیک ہوتی ہے کنڈیشن اور پھر اگر ٹرو ہو تو پھر دوبارہ سے جو ہے لوپ آف دا باڈی جو ہے نا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اور جب کنڈیشن فالس ہوتی ہے تب جو ہے نا وائٹ لوپ سے کنٹرول کیا ہو جاتا ہے اور اس میں اگر پہلی بار ہی کنڈیشن فالس ہو جائے وائل لوپ میں تو پھر جو ہے نا بلاک آف اسٹیٹمنٹ بالکل نہیں چلتی اور جو وائل لوپ ہے اس میں کیا ہے اس میں جو ہے نا پہلے کا ایک ایک یوز ہوتا ہے ہے ہے وائل بھی ٹھیک لیکن اس میں جو ہے نا کنڈیشن بعد میں یوز ہوتی ہے پہلے ڈو پھر اس کے بعد block of the loop loop کا بلاک آ جاتا ہے باڈی آف دا لوپ آ جاتا ہے اس کے نیچے جو ہے اس کے اندر بھی لوپ کو ٹرمینیٹ کرنے کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ وائل کے اندر پڑی کنڈیشن کو ٹرمینیٹ کرتی ہے اور اس میں جو ہے نا وائلڈ لوپ میں اور ڈو وائل لوپ میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ جو وائلڈ لوپ ہے نا ڈو وائل لوپ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کی جو لوپ آف دا باڈی ہے وہ ایک ٹائم ضرور چلے گی ایک ٹائم اس کی اسٹیٹمنٹ ساری رن ہوگی اس کے بعد کنڈیشن چیک ہوگی اگر وہ ٹرو ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے باڈی چلے گی اور جب پھر دوبارہ جب کنٹرول آئے گا کنڈیشن کے بعد ٹرو ہوگی تو پھر اس طرح یہ باڈی چلتی رہے گی اور آخر میں یہ ٹرمینیٹ کر جائے گا تو اس میں جو ہے نا دو بہت بڑے ڈفرینس ہیں ڈو وائلڈ لوپ اور وائلڈ لوپ میں ٹرائل میں جو ہے نا پہلا تو یہ ہے کہ جب پہلی بار کنڈیشن سالٹ ہوگی تو ایک بار بھی loop of the body run نہیں کرے گی اور جبکہ ڈو وائل میں جو ہے نا پہلے ایک بار ضرور چلے گی لوپ آف دا باڈی اس کے بعد کنڈیشن کے بیس پر جو ہے نا دوبارہ رن ہوگی اگر ٹریو ہوتی ہے تو اگر پہلی بار فاظ ہو جاتی ہے تو ایک بار چلے گا یہ لوپ ضرور لیکن دوسری بار رن ہاں، نہیں کرے گا تو اس کا اس طرح ہے کہ پہلے لوپ لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کنڈیشن چیک ہوتی ہے اگر ٹرو ہو تو پھر دوبارہ جو ہے نا کنٹرول لوپ کی باڈی کے پاس چلا جاتا ہے تو اور اگر فالٹ ہو تو نیچے موو کر جاتا ہے اور جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وائل اس کے بعد کنڈیشن اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کرلی بریکٹس آ جاتی ہیں لیکن ڈو وائل میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ڈو پھر کرلی بریسز اس کے اندر جو ہے نا لوپ آف دا باڈی اور پھر وائل اور کنڈیشن اس کے آخر میں جو ہے نا سیمی کالن ضرور لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فار فار لوپ کیا ہوتا ہے فار لوپ جو ہے نا اس میں جو ہے تین طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک کاؤنٹر کنٹرول لوپ ہے اس میں جو ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم رن کرے گا اس کی جو آئٹریشن لمٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں نون ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتی ہے جبکہ جو ہے نا ہمارے پاس جو وائل ہے نا یہ کنڈیشن بیس ہے اس کی ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کب تک ٹرو ہوگا جب تک کنڈیشن ٹرو ہوتی رہے گی تو یہ جو ہے نا لوپ ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا رن ہوتا رہے گا ریپیٹ ہوتا رہے گا چلتا رہے گا اور جب جو ہے نا کنڈیشن فالٹ ہوگی تب یہ جو ہے نا لوپ ایگزٹ ہوگا تو کنڈیشن جو ہے انفائنائٹ لوپ تک جو ہے نا ہم ٹرو کرا سکتے ہیں اگر ہم سکتے ہیں ٹرو ایسی اسٹیٹ میں لگا دے اگر آپ انفائنائٹ ٹائم ٹرو کرتے جائیں کرتے جائیں تو پھر جو ہے نا یہ انفائنائٹ ٹائم چل رہے گا لیکن جو ہے اس کی جو ہے نا فائنل لیمٹس ہوتی ہے ہم پہلے ویریبل کی انیشلائزیشن کرتے ہیں پھر اس کے اسی پر جو ہے نا کنڈیشن لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح اس لیے لکھا ہے کہ جو بھی ہم اس کے اندر لکھتے ہیں وہ الگ الگ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو یہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے نا جو ہم نے انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کے آپریٹر پڑھے تھے کہ جب ہم انکریمنٹ آپریٹر کو نا پرنٹ فنکشن میں ڈالتے ہیں جب ہم انکریمنٹ آپریٹر کو جب ہم پرنٹ فنکشن میں ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے اگر وہ پوسٹ فکس ہے تو پہلے وہ نا کیا کرے گا ڈسپلے کرا دے گا ویلیو بعد میں انکریمنٹ کرے گا تو اس طرح کا جو ہے نا تاکہ مسئلہ نہ آئے تو اس کے بعد جو ہے نا لوگ آف دا پوڑی جو ہے نا کاؤنٹ کے حساب سے چلتی ہے تو پہلے انیشلائزیشن ہوتی ہے پھر کنڈیشن چیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا loop of the body check ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو کنٹرول آتا ہے ہمارے انکریمنٹ ڈکریمنٹ آپریٹر کے بعد پاس اور پھر جو ہے نا انکریمنٹ ڈکریمنٹ جو آپریٹر ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے پھر یہ کنڈیشن کے پاس جاتا ہے دوبارہ اور پھر جو کنڈیشن ہے وہ چیک ہوتی ہے جب تک کنڈیشن ٹری ہوتی ہے لوپ آف دا باڈی چلتی رہتی ہے اور جب کنڈیشن پاس ہوتی ہے تو لوپ کیا کر جاتا ہے ایگزٹ کر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا جاتا ہے فار لوپ تو فار لوپ فار لوپ ہم نے پڑھ لیا ہے نیسٹڈ نیسٹڈ لوپ لوپ آ جاتا کا کیا مطلب ہے لوپ لوپ لوپ نیسٹڈ تو اس میں جو ہے نا کون سا لوپ ہے یعنی کہ آپ نے ایک وائلڈ لوپ لکھا ٹھیک ہے اس کے اندر پھر آپ نے ایک وائلڈ لوپ لگا لیا تو پہلا جو ہے نا جب تک اندر والا لوپ ٹرمینیٹ نہیں ہو جاتا جو پہلی آئٹریشن ہوگی نا آؤٹر لوپ کی وہ انر لوپ جب تک ختم نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے نا آؤٹر لوپ کی وہ فرسٹ آئٹریشن ہوگی یعنی کہ جو آؤٹر لوپ ہوتا ہے اس کی آئٹریشن ون تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب انر لوپ کی ساری آئٹریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تب تو اسی طرح جو ہے نا ڈو وائی لوپ میں بھی اسی طرح ہے کہ جو ہے نا دو لوپ ہوتے ہیں اور جو ہے اور اس حساب سے اس کے بعد جو ہے نا فار لوپ ہوتا ہے تو فار لوپ میں بھی جو ہے نا جب کاؤنٹر یہ کاؤنٹر کنٹرول لوپ ہے تو جب یہ پہلی دفعہ چلے گا جب اس کی پہلی ایگزیکیوشن جو ہوگی نا پہلی ایگزیکیوشن میں جو ہے نا یہ اپنی فل آئٹریشن کمپلیٹ کرے گا انر لوپ انر جو فار لوپ ہوگا وہ اپنی فل آئٹریشن کمپلیٹ کرے گا اور جو ہے نا اور جب دوسری بار جب یہ رن کرے گا تو یہ پھر اپنی مطلب کہ جو ایک آئٹریشن ہوتی ہے آؤٹر لوپ کی وہ انر لوپ کی آل آئٹریشن پر مشتمل ہوتی ہیں اس کے بعد جو کاؤنٹر کنٹرول لوپ ہے وہ کون سا لوپ ہے کاؤنٹر کنٹرول لوپ جو ہے وہ ہمارے پاس فار لوپ ہے اور یہ جو ہے نا تب یوز ہوتا ہے جب ہمیں نمبر آف آئٹریشن کا پتہ ہو جب ہم پتہ ہو کہ کتنے ٹائم جو ہے نا لوپ کو رن کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا کنڈیشنل کنٹرول لوپ جو کنڈیشنل کنٹرول لوپ ہے نا اس میں جو ہے نا نمبر آف آئٹریشن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نمبر آف ہائیڈریشن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ان نون ہوتی ہے ہمارے لیے تو اس میں جو ہے نا ہم وائلڈ لوپ کا یوز کرتے ہیں یا ڈو وائلڈ کا یوز کرتے ہیں ان سی لینگویج میں اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کنٹینیوس اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو کنٹینیوس اسٹیٹمنٹ لوپ میں آتی ہے اور لوپ میں جب کنٹینیوس اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو یہ کنٹرول کو موو کر دیتی ہے start of the loop body یعنی کہ لوپ کو دوبارہ اس کی مطلب کہ فرسٹ پوائنٹ پر جو فار لوپ ہے نا اس کے اندر جب ہم کنٹینیو لگائیں گے تو وہ جو ہے دوبارہ فار کی فار کی ورڈ کی طرف جو ہے نا موو کو کنٹرول کو موو کر دے گا اس کے بعد جو بریک ہے جب یہ اسٹیٹمنٹ لوپ میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے لوپ کو ایگزٹ کرا دیتی ہے اور اس کے بعد کوٹو اسٹیٹمنٹ کیا ہے کوٹو جی؟ اسٹیٹمنٹ کو جو ہے جو ہے نا گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا جو یہ سینٹیکس ہے لیبل اور اس کے نیچے ہم گو ٹو لیبل لگا دیں تو یہ جو ہے نا انفائنائٹ لوپ بھی ڈرائیور کرے گا اور جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اف اف کے ساتھ تو یہ پھر کیا بن جائے یہ ایک قسم کا جو ہے نا فائنائٹ بن جائے گا اور یہ فائنائٹ جو ہے نا کس طرح کام کرے گا یہ do while do while loop کی طرح کام کرے گا ڈو وائل لوپ کی طرح جو ہے نا اس کی ایگزیکیوشن ہوگی تو ہمارا جو ہے نا یہ تھیوری کا سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پریکٹیکل سیشن کی جانب تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نیو ڈاکومنٹ کریٹ کر لیتا ہوں تو اس میں ہم پہلے اپنا بیسک جو ہے نا اسٹرکچر وہ ہم لکھیں گے S T D I O include include غلط لکھا ہے تو include S T D I O dot H اور پھر انکلیوڈ کون آئی او ڈاٹ ایچ اور پھر وائٹ اور پھر مین اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے لوپ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے while loop while while loop میں کیا ہوتی ہے کنڈیشن ہوتی ہے جب تک کنڈیشن ٹرو ہوگی نا یعنی کہ I and I is equal to one equal to is equal to less than three جب تک یہ ہے تو کیا کریں پرنٹ کریں سے کوڈنگ ہیپس اور آئی میں امپلیمنٹ کر دیں تو اس کو میں رن کرتا ہوں تو پہلے سیو کرنا پڑے گا تو میں اس کو جو ہے سی کے ایکسٹینشن سے سیو کر لیتا ہوں اس کا نام جو رکھ دیتا ہوں چیپٹر ہمارے پاس فائیو ہے تو ہم چیپٹر فائیو کو سیو کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا رن ہو گیا اور یہ رہا گیا تو یہ جو ہے نا اس لوگ میں کام نہیں کرتا انیشلائزیشن تو جو ہے نا ہم اس کو ایک بار اور ٹرائی کرتے ہیں کیا پتہ ہو جائے تو اس کو میں اس کو کہا دیتا ہوں میں کنٹرول ایکس اور کنٹرول بی اور پھر جو ہے نا میں رن کرتا ہوں تو نہیں ہوا تو اس کو میں کاما لگا کے یعنی کہ یہ نہیں ہوتا تو اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ شارٹ کٹ نہیں استعمال کرتے تو میں یہاں آئی لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر and I I is equal to zero تو یہ تین ٹائم ہمارے پاس چلنا چاہیے تو اس کو میں رن کرتا ہوں تو اب یہ ہمارا رن کرے گا اور یہ تین ٹائم چل رہا ہے تو کیا ہوا پہلی دفعہ جب ہم نے اینٹ اینٹ نام کا ایک ویریبل بنایا آئی آئی جس کی ٹائپ ہے اینٹ اور آئی میں کیا ہے زیرو تو زیرو جب یہاں آئے گا تو دیکھے گا زیرو چھوٹا ہے تھری سے بالکل زیرو چھوٹا ہے تھری سے اس نے جو ہے نا نیچے والے بلو کو چلایا تو پہلے اسٹیٹمنٹ رن ہوئی اور ڈسپلے ہو گیا یا پھر کوڈنگ ہے پھر نیچے گیا تو آئی میں انکریمنٹ ہو گیا ون کا جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب آئی یہ جو ہے نا ہمارے پاس پوسٹ فکس لگا ہوا ہے ایکسپریشن یہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے پوسٹ فکس اگر میں یہاں پر تھری فکس لگا دوں نا تھری فکس تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تب بھی جو ہے نا ہمارا کوڈ جو ہے صحیح سے رن کرے گا دیکھیں یہ ہمارا کورس صحیح سے رن کر گیا تو جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس جو ہے نا پری فکس اور جو پوسٹ فکس جو ایکسپریشن ہے نا جو بائنری جو ہمارے پاس جو یونری آپریٹر ہیں انکریمنٹ کے prefix and postfix تو یہ ان کا جو ہے نا اثر علیحدہ اسٹیٹمنٹ پر نہیں ہوتا جب یہ علیحدہ اسٹیٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں نا جب یہ اکیلے یوز ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا جب یہ کسی مساوات کے ساتھ یوز ہوں جب کسی ایکسپریشن کے ساتھ یوز ہوں تو پھر جو ہے نا ان کا اثر ہوتا ہے تو تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ہو گیا ہے تین بار رن تو وائی لوپ کی آپ سمجھ آ گئی پہلی بار کیا تھا زیرو تھا تو زیرو تھری سے چھوٹا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ چل گئی اور ایک انکریمنٹ ہو گیا تو اب کیا ہو گیا اس میں ون آ گیا ون آ گیا تو ون دوبارہ سے جائے گا کنڈیشن کے پاس اور ون چھوٹا ہے تین سے تو پھر دوبارہ نیچے آیا اور پھر اس کو چلا کے پھر جو ہے نا ون کا انکریمنٹ ہو گیا پھر دو پھر دو اوپر گیا دو بھی چھوٹا ہے تین سے تو تیسری بار جو ہے نا یاس ریکارڈنگ ہیکس پرنٹ ہو گیا پھر اس کے بعد آئی میں ایک اور پلس ہو گیا تو ہو گیا تین اور تین چھوٹا نہیں ہے تین کے بلکہ وہ برابر ہے تو اس لیے جو ہے نا چوتھی بار جو ہے یا صرف پرنٹ نہیں ہوا صرف تین بار پرنٹ ہوا اور یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے تو میرے آپ کو سمجھ آ بھی ہوگی تو یہ تھا ہمارا وائلڈ لوپ تو وائلڈ لوپ جو ہے نا ہم نے کور کر لیا تو اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی ڈو وائل وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ میں کیا ہے پہلے ہمارے پاس ڈو کا کی ورڈ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پرنٹ یا سر کوڈنگ ہیکس اور اس میں ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ہم نے یہاں پہ پرنٹ ایف لکھنا تھا اور آپ کے پیسٹ ڈپرنٹ ٹرمینیٹر اور اس کے بعد ہم جو ہے نا آئی کا انکریمنٹ کر دیتے ہیں اور آئی کو انیشلائز بھی کر دیتے ہیں and I equal to zero اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے نا یہاں پر ہم لکھ دیں گے وائل اور اس میں جو کنڈیشن ہوگی ہمارے پاس وہ ہم وہی لگا دیں گے کہ آئی چھوٹا ہونا چاہیے تھری سے اور جو ہے آپ کے میں ٹرمینیٹر رن کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گئی تو یہاں ہم سلیش اینڈ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا آؤٹ پٹ صحیح سے شو ہو تو اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز اور پھر یہاں ایف ایل پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس ٹھیک طریقے سے تین بار یہاں سے کوڈنگ ہیک یہاں سے کوڈنگ ہیک کیا سے کوڈنگ ہیک پرنٹ ہو گیا ہے تو کیا ہوا تو یعنی کہ جو ہے نا do while do while loop بھی جو ہے نا نمبر آف آئٹریشن جو ہے لوپ اس طرح پرنٹ کرتا ہے تو مطلب کہ زیرو پہلے یہ سے کوڈنگ ہے پرنٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ کنڈیشن پہلی بار فالس ہو جاتی ہے نا جیسے کہ میں ہاں یہاں پر زیرو لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا تو ایک بار سے کوڈنگ ہے پرنٹ ہوا پہلے جو ہے نا آئی کو انیشلائز تھا زیرو زیرو جب انیشلائز تھا تو آئی میں کیا ہے زیرو اور پہلے جو ہے یہ پرنٹ کر دے گا loop of the body execute ہو جائے گی اور یہاں سے اکارڈنگ ہیکس جو ہے نا پرنٹ ہو جائے گا پرنٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا انکریمنٹ ہو جائے گا انکریمنٹ کتنے کا ہوگا ون کا انکریمنٹ ہوگا جب ون کا انکریمنٹ ہو گیا تو پھر جو ہے نا کہاں جائے گا کنٹرول کنٹرول جائے گا یہاں پر کنڈیشن کے پاس اور آئی میں پڑا ہے اب ون زیرو تھا لیکن آیا ون تو ون جو ہے چھوٹا نہیں ہے زیرو کے تو کیا ہوا جو ہے نا لوپ ٹرمینیٹ ہو گیا لوپ فالس ہو گیا تو کنڈیشن تو آگے نہیں اب اب جو ہے نا یہاں ون آیا ہے کہ نہیں یہ کنفیگر ایسے ہوگا کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ون تو پھر میں اب اس کو رن کرتا ہوں تو ہمارے پاس جاف ریکارڈنگ ہے ایک ہی بار ہی پرنٹ ہوا ہے یعنی کہ جو میں نے آپ سے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پر ٹو لکھ دیتا ہوں تو پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا دو بار ایگزیکیوٹ ہوگا اور دو بار جو ہے نا اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہوگی اور میں اس کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دو بار ہمارے پاس جاف ریکارڈنگ ہے پرنٹ ہوا ہے تو ٹو وائل یہی ہے کہ ایک بار جو ہے اسٹیٹمنٹ ضرور چلے گی باڈی آف دا لوپ والی اور جب دوسری بار جو ہے نا وہ کنڈیشن کی بیس پر چلے گی اگر کنڈیشن کی ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ چلیں گی مگر نا اسٹیٹمنٹ نہیں چلیں گی تو یہ جو ہے ہمارے پاس ٹول لوپ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فار لوپ تو فار لوپ تو فار لوپ میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے فار لوپ میں ہمارے پاس ہے فار لوپ میں ہمارے فار کا کی ورڈ ہوتا ہے اس کے بعد پہلی اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے انیشلائزیشن ہوتی ہے I is equal to zero ٹھیک ہو گیا یہ پوری کی پوری ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم انیشلائزیشن کر سکتے ہیں وہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا اس میں ہم جو انیشلائزیشن نہیں کر پا رہے تھے اور جو ہے نا یہی وجہ تھی کہ ہمیں ایرر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہاں ہمیں ایرر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں ہم انیشلائز کریں گے اور اگر رن نہ ہوا تو پھر جو ہے نا آپ میری ویڈیو کو ان لائک کر دیجیے گا اوکے تو ان شاء اللہ نہیں آئے گا تو ہم اب جو ہے نا کنڈیشن لگاتے ہیں کہ آئی جو ہو وہ چھوٹا ہو سے اور پھر اس کے بعد تیسری اسٹیٹمنٹ میں جو ہے نا انکریمنٹ لگا دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے میں پرنٹ ایف پھر کوڈنگ ہیڈ اور لاسٹ میں میں کر دوں گا یہ تو یہ ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایرر نہیں آیا تو اب تو آپ نے لائک کرنا ہے آپ بالکل بھی ڈس لائک نہیں کرنا تو جو ہے نا یہ ہمارے پاس آئی کو بالکل ٹھیک آ گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا پہلے انیشلائزیشن ہوئی ٹھیک ہے آئی کو کیا مل گیا زیرو اور پھر زیرو چھوٹا ہے تین سے پھر یہ جو ہے نا جہاں سے کنٹرول یہاں سے کنٹرول آ جائے گا سیدھا نیچے باڈی کے اندر اور اس اسٹیٹمنٹ کو دے گا ایگزیکیوٹ اور اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد دوبارہ جائے گا انکریمنٹ ڈکریمنٹ آپریٹر کے پاس اور انکریمنٹ ڈکریمنٹ آپریٹر کے پاس جانے کے بعد انکریمنٹ ہوگا یا ڈکریمنٹ ہوگا اور یہاں اس کیس میں انکریمنٹ ہوگا اور پھر چلا جائے گا دوبارہ آئی میں ویلیو تو پہلے آ رہی تھی زیرو اور پھر جب دوبارہ لوگ یہاں پر گیا تو پھر آ گیا ون اور ون جو ہے نا چھوٹا ہے تین سے تو پھر پھر یہ ایگزیکیوٹ ہوگی اور پھر جو ہے نا ٹو آ جائے گا پھر ٹو چھوٹا ہے تھری سے تو پھر جو ہے نا یہ تیسری بار رن ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا آئی کے پاس جائے گا تو یہ تین ہو جائے گا اور تین چھوٹا نہیں ہے تھری سے تو یہ فالتھ ہو گیا تو جو ہے نا جو ہے نا لوپ ٹرمینیٹ کر جائے گا تو فال لوپ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور اس میں جو ہے نا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کاؤنٹر کنٹرول لوپ اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو ہے نا اس میں ہمیں پتہ تھا کہ جو ہے نا اتنے ٹائم چلے گی جب کہ دوسرے میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ اتنے ٹائم ہی چلے گی لیکن جو ہے نا ہم جو ہے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ اس اسٹیٹمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ لگائی ہے نا اسٹیٹمنٹ کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں نا ہم نے جو آخری اسٹیٹمنٹ دینی ہے فار لوپ میں اس میں جو ہے نا ہم نے انکریمنٹ دینا ہے یا پھر ڈگریمنٹ دینا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ لمیٹیڈ ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ ان لمیٹیڈ ہم بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیسٹڈ لوپ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے نیسٹڈ لوپ تو نیسٹڈ لوپ میں کیا ہوتا ہے نیسٹڈ لوپ میں جو ہے ہمارے پاس جو اگر میں فائر فار لوپ کی بات کروں تو فار لوپ میں جو ہمارے پاس پہلا جو ہے اس میں میں نے انٹ کو آئی انیشلائز کیا زیرو اور میں نے کہا کہ آئی چھوٹا ہو تین سے اور آئی میں انکریمنٹ کرو تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس آؤٹر لوپ اور پھر اس کے بعد میں نے پھر ایک فار لگائی اور اس میں کیا ہے کہ جو ہے میں نے int X is equal to کر دیا زیرو اور جو ہے اور جو ہے اس میں میں نے ایکس کو جو ہے نا تین بار انر لوپ کو بھی چلانا چاہتا ہوں اور پھر ایکس میں جو ہے نا انکریمنٹ اور پھر جو ہے نا اس کی پریکٹس اور اس میں جو ہے نا پرنٹ ایک ہیلو مائی سبسکرائبر تو اب یہ جو ہیلو مائی سبسکرائبر ہے یہ کتنی بار پرنٹ ہوگا یہ جب پہلی بار جب آؤٹر لوپ ہے یہ کتنی بار چلے گا یہ ہمارے پاس چلے گا چار تین مرتبہ تین مرتبہ چلے گا جب یہ پہلی مرتبہ چلے گا تو یہ اندر والا اپنی پوری آئٹریشن کمپلیٹ کرے گا اور اس کی پوری آئٹریشن کتنی ہے تین ہے تو یہ اپنی تین آئٹریشن کمپلیٹ کرے گا تو جو ہے نا جب پہلی بار آیا تو یہ اس نے کیا کیا تین بار ایگزیکیوٹ کر دیا تین بار سبسکرائبر پرنٹ کر دیا پھر جب دوسری بار آیا تو پھر اس نے تین بار کر دیا تو کتنا ہو گیا چھ پھر جب تیسری بار آیا تو پھر جو ہے نا اس نے انر لوپ پھر سے پوری آئٹریشن کمپلیٹ کی اور کیا ہو گیا جو ہے نا نو ہو گیا پھر جو ہے نا نو نو نو ہو گیا تو جو ہے نا پھر جو ہے نا آؤٹر لوپ کیا ہو جائے گا فالٹ ہو جائے گا تو پھر پھر کیا ہوگا یعنی کہ یہ جو نیسٹڈ لوپ ہے یہ ہو گیا ختم تو کنسیپٹ جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آؤٹر لوپ ہوتا ہے اس کا جو سنگل آئٹریشن ہوتا ہے وہ اس وہ جو ہے نا اندر والے انر انر جو لوپ ہے اس کی فل آئٹریشن پر جو ہے نا مشتمل ہوتا ہے تو یہ نو بار پرنٹ کرے گا اور میں اس کو جو ہے نا یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو نو بار جو ہے نا hello my subscriber hello my subscriber hello my subscriber print ہو گیا ہے تو آپ کو لوجک کی سمجھا بھی ہوگی تو نیسٹڈ لوپ جو ہے نا ہمارا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو ہم آپ دیکھیں گے اپنی اسٹیٹمنٹ کی طرف جائیں گے اور اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے کنٹینیو اسٹیٹمنٹ تو کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کون سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو کہ جو ہے نا جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے نا تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے لوپ کو جو ہے لوپ کنٹرول کو موو کر دیتی ہے لوپ کے اسٹارٹ میں تو لوپ کے اسٹارٹ میں جو ہے نا کنٹرول موو ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے کر دیا زیرو اور جو ہے میں آئی لیس دین تھری اور میں یہاں پر آئی انکریمنٹ تو اس کی باڈی ہے اس میں میں لکھ دیتا ہوں پرنٹ ایف یا سے بلکہ میں یہاں پر یہ لکھتا ہوں ہیلو ورڈ اور جو ہے اس کے بعد کانٹی نیو اسٹیٹمنٹ آ جائے گی اور پھر میں لکھ دیتا ہوں پینٹ ایف اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں knowledge knowledge is the power تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں کیا ہوگا یہ تین بار چلے گا اور جو ہے کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ جب یہاں پر کنٹرول آئے گا تو یہ اسٹیٹمنٹ کیا کرے گی کنٹرول کو موو کرا دے گی یہاں سے کنڈیشن کی طرح تو کنڈیشن کی طرف نہیں بلکہ یہاں سے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ آپریٹر کی طرف تو اس کو میں جب رن کرتا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے hello hello hello word word word تو پرنٹ ہو رہا ہے لیکن knowledge of knowledge is the power نہیں پرنٹ ہو رہا یہ اس لیے نہیں پرنٹ ہو رہا کہ کنٹینیو کے نیچے جو چیز آئے گی اس کو وہ اسکپ کرا دے گا وہ کہے گا کہ آپ کنٹرول آپ نیچے نہ جاؤ یہ کنٹرول کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ آپ نے نیچے نہیں جانا آپ نے جو ہے نا اوپر جانا ہے اپنے جو ہے نا دوبارہ اپنی ہائیڈریشن مکمل کرو اور جو ہے نا نیچے والے اسٹیٹمنٹ کو اسکپ کر دو اس سے جو ہے نا ہم اگر کنڈیشن کو کنڈیشن کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کب کنٹینیو چلے اور کب کنٹینیو نہ چلے جب کنٹینیو چلے جو ہے نا تو اس طرح آپ یوز کر سکتے ہو لیکن بیسک مقصد جو ہے نا کنٹینیو کا یہ سمجھانا تھا کہ یہ اصل میں کرتا کیا ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ایگزامپل ہے تو جو ہے نا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کنٹرول پہلے جو ہے نا انیشلائزیشن ہوتی ہے تو ایج میں تھا زیرو زیرو پہلے کمپیریزن ہوا تین کے ساتھ تو یہ تھا ٹریو ٹریو ہونے کی وجہ سے باڈی میں گیا کنٹرول اور کنٹرول جو ہے نا ہیلو ورڈ پرنٹ کیا ہیلو ورڈ پرنٹ کرنے کے بعد کنٹینیو اسٹیٹمنٹ جب یہاں پر کنٹرول آیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ انکریمنٹ ڈکریمنٹ آپریٹر کے پاس جاؤ اور پھر اپنی کنڈیشن کو چیک کرو اور لوگ دوبارہ سے اسٹارٹ کرو آپ نیچے نہ جاؤ تو اس نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے اور جو ہے نا کیا ہو گیا ہمارے پاس ہیلو ورڈ پرنٹ ہوا اور جو نیچے والی اسٹیٹمنٹ تھی ہے وہ اسکپ ہو گئی تو اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں بریک سٹیٹمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں بریک بریک سٹیٹمنٹ تو بریک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے بریک سٹیٹمنٹ میں جو ہے نا میں یہ فار لوپ اگر میں استعمال کروں اور اس میں میں and I is equal to zero and I less than three and I increment اور پھر جو ہے نا میں لکھ دوں پرنٹ پرنٹ ایف تو ہیلو ورڈ اور ہیلو ورڈ لکھنے کے بعد جو ہے نا میں بریک اسٹیٹمنٹ اور اس کے بعد میں پرنٹ ایف اور جو ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں نالج از دا پاور تو کیا ہوگا تو اس کیس میں کیا ہوگا کیا وہ کنٹینیو کی طرح کام کرے گا نہیں کیونکہ بریک کا کیا کام ہوتا ہے بریک کیا کرتا ہے ایگزٹ کر دیتا ہے لوپ کو جب بھی یہ اسٹیٹمنٹ کسی لوپ میں آئے گی تو یہ کیا کرے گی کنٹرول کو موو کرا دے گی سیدھا باہر یہ کہے گی نہ اوپر تم نے جانا ہے نہ نیچے تم نے جانا ہے تم نے باہر جانا ہے لوپ کے تو اب میں اس کو جب رن کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک بار ہیلو وائٹ پرنٹ ہوا حالانکہ کنٹینیو کے کیس میں جو ہے نا ہمارے پاس یہی ایگزامپل تھی لیکن کنٹینیو یوز ہوا تھا تو کیا ہوا اوپر والا جو ہے نا لوپ اپنے حساب سے چلتا رہا صرف جو ہے نا کنٹینیو کے نیچے آنے والی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اسکپ ہو گئی لیکن لوپ ایگزٹ نہیں ہوا لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ پہلی بار جو ہے نا کنڈیشن ٹریو ہوئی تو نیچے آیا کنٹرول جب نیچے آیا تو ہیلو وائٹ پرنٹ کر دیا اور ہیلو وائٹ پرنٹ کرنے کے بعد جیسے ہی بریک اسٹیٹمنٹ کی طرف پہنچا تو بریک اسٹیٹمنٹ نے کیا کیا کنٹرول کو پکڑ کر جو ہے نا لوپ سے باہر کر دیا کہ تم جو ہے نا یہاں سے نکلو تو اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے go to go to statement go to statement کیا ہے اس کا جو سنٹکس ہے نا ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس لیبل ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا کوئی بھی لیبل بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں بنا دیتا ہوں یاسر کا اور جو ہے اس میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہو کہ ایک ویریبل جو ہے وہ انیشلائز ہوا پڑا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے تو جو ہے کیا ہو کہ پرنٹ ہو پرنٹ ہو وہ ویلیو پرنٹ کیا ہو جائے value of value in variable I is percentage D یہاں پر میں لگا دیتا ہوں فارمیٹ اسپیسیفائر کے حساب سے ویریبل کا نام آئی تو آخر میں آ جائے گا کوما اور ایک اور ہم نے غلطی کی ہے وہ ہے پرنٹ ایف پرنٹ ایف کرنا تھا تو جو ہے نا ہم نے اس کو ریزولو کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر جو ہے میں انکریمنٹ لگا دیتا ہوں کہ I is equal to I increment تو اب جو ہے نا اب گو ٹو اسٹیٹمنٹ اگر میں یہاں پر لگا دوں go to statement go to یا سے اگر میں ایسا کر دیتا ہوں تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کیا ہوگا تو یہ انفائنائٹ لوپ بن جائے گا اور جو ہے نا انفائنائٹ ٹائم چلے گا اور جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ ہینگ ہو جائے گا تو ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو فائنائٹ کرنا ہے تو فائنائٹ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کا یوز کریں گے ہم اس کا یوز کریں گے اس کے ذریعے جو ہے نا ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور اس اس کے ذریعے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے تو اس کے ذریعے ہم اس کو کنڈیشن لگا دیں گے کہ اگر اگر جو آنے والا آئی ہے وہ اگر چھوٹا ہے تین سے تو جو ہے نا تو پھر کیا ہو جائے گوٹو ہو جائے چار سے ٹھیک ہو گیا اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے ہیلس اور پھر جو ہے ٹیکنٹ چل جائیں اور ہو جائے ہمارے پاس پرنٹ بائے بائے تو یہ ہمارے پرنٹ ہو جائے اور ہم اس کو رن کرتے ہیں تو کیا ہوا پہلی بار ہمارے پاس ویلیو ان ویریبل پل ایز زیرو تو یہ جو ہے نا میں فارمیٹ پہ صفا لگاتا ہوں تاکہ جو ہے نا اسکیپ سیکوینس فارمیٹ پہ سفارت لگا ہوا ہے اسکیپ سیکوینس لگاتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو اچھے وے میں نظر آئے تو یہ ہمارے پاس پہلے ویلیو جو ہے نا اسے ہم نے کنٹرول کر لیا کہ پہلے ہمارے پاس تھا int int I is equal to zero تو آئی میں کیا ہے زیرو صحیح ہو گیا تو یہ میں نے لیبل بنایا اور لیبل میں کیا ہے کہ جو ہے نا آئی میں کیا ہے زیرو زیرو کیا ہے ڈیسیمل ڈیسیمل انٹیجر اور اس کا اسپیسیفائر یہاں پر لگا ہوا ہے تو اس حساب سے یہ پرنٹ کر دے گا اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا value in variable I is zero یہ پرنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا کیا کرے گا انکریمنٹ کر دے گا آئی میں آئی میں انکریمنٹ کرے گا تو یہ ہو جائے گا ون ون چھوٹا ہے تین سے تو پھر گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی دوبارہ جا سے کی طرف چلا جائے گا اور پھر پرنٹ کر دے گا جو ہے نا ون ون آ رہا تھا تو ون آئی میں ہے تو value in variable I is one ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا انکریمنٹ ہو جائے گا تو ٹو ہو جائے گا اور ٹو ہوگا تو پھر جو ہے نا پھر یہ ٹو ہو جائے گا پھر لیبل کی طرف جائے گا اور پھر اگلی بار جو ہے نا انکریمنٹ ہوگا تو تین ہو جائے گا اور تین ہوگا تو فالٹ ہوگا فالٹ ہوگا تو بائی بائی پرنٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے نیچے ایز لگی ہوئی ہے اور جب کنڈیشن فالٹ ہوتی ہے تو اس کی تو ایل کی طرف موو کر جاتا ہے کنٹرول تو یہ ہمارا جو ہے نا آج کا پریکٹیکل سیشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگلا چیپٹر ہمارا ہوگا فنکشن کے متعلق اور اگلا چیپٹر ہمارا چھ چھٹا چیپٹر ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ